Ассаламу алейкум қазақ елі мен марат байгулин шығыстан өскемен және серіктің ауылында жүрміз қазір ішіне кірейік сәлем есіздер ассалаумағалейкум қалдарыңыз қалай ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум қазір адамдар қудалап аңдып даже мына кісіні бинокльмен аңдып отырасыздар екенсіздер сондай іс әрекеттер жасайды екенсіздер иә оның өзі даже мен өзімді бинокльмен аңдимын даже мен отыратын жерлерін көріп алдым мен азаматты белсендімін ғой отырған жерінен э, ана ауылдың таксистері өтіп барып көреді екен машинаның қасынан бинокльмен аңдып отырады екен отырып мені сондықтан мынау ашық сұрақ бұл жерде қазір мына форманы біз ойыншық қылған жоқ мына форманы өздеріңіз ойыншық қылып алдыңыздар артық полномочия қолданасыңдар азаматтық белсенділерді аңдисыңдар қудалайсыңдар заңсыз қамайсыңдар міне мына кісі тоғыз ай отырып шықты иә еще оның үстіне екі жыл надзор іліп жатыр не үшін іліп жатыр ол емеште қой шындық айтқан үшін отырғызып көрдіңіз бе екі ауыз сөз айтсам мен сіздерге претензия жоқ просто осындай заңсыздықтар можно можно кіреміз ба кірейікші видите экстремический не болғаннан кейін назар қойып жатыр жоқ ол түсінікті ғой экстремист не мен разговор жоқ ұсталып әлгі дело жүрген кезде жоқ вообще бұл кісі экстремист емес болсам иә экстремист емес сондай адам болып шын маған бұл қазақтың болашағын ойлаған азамат ертеңгі болашақ бай қуатты сендер форма киіпсіңдер біз форма жоқ иә мен сендермен иә ағайыншылармысың иә бұрын болды ғой сондай заман ал қазір бүкіл халық полицияны жек көреді ол рас тура бару керек бәрі жек көреді тоқсан процент халық жек көреді жүз пайыз отыз жылда осындай әрекеттер неге милиция деген болған милиция а қазір полиция а полиция деген білесіздер ғой отан соғысында кімдерді айтқан өздеріңіз білесіздер отан соғысы кезінде елін жерін сатқан сатқындарды полицияға қойған фашистер немістер иә соны назарбаев әкелді сіздерге әкеліп іліп қойды полицей деп халыққа қарсы шығару үшін көрдіңіздер ме бұл терең терең мағынасы бар ертең алла қалап билік ауысады сол кезде өзінің бәрі тарих болып бетке шығады кімнің кім не деген бәрі естеріңізде сақтаңыздар осыны Thank you.